اهلا انا النهارده في حته اسمها بيكاديلي سيركس آه، من المناطق اللي هي بيبقى فيها جذب للسياح كتير يعني انا هوريكم ماشي كده الشارع الشارع اللي انتم شايفينه هناك ده ده ده بيودي على Oxford Street الحمد لله ربنا كرمني النهارده والجو بقى ساعة حلوة يعني ساعة أخيرا ساعة آه، طبعا مش ساعة على درجة جاكيت يعني بس آه، بس لطيف الجو حلو آه، استكمالا لموضوع الفروق اللي ما بين لندن ومصر كان يعني في حاجة حصلت لي وأنا رايح المطار دخلت محطة مترو الجيزة و وقفت عند الشباك قلت له عايز تذكره فانا انا يعني من زمان ما ركبتش المترو فانا مش عارف الطريقه اتعامل ازاي وقفت عند الشباك وبقول للراجل انا عايز عايز تذكره توديني اقرب حته للمطار هو ما ما ادانيش منطق ما اتكلمش ما فتحش بوق هو خد تذكره من اللي جنبه اللي هم كتير جدا وقام هدفها لي يعني قمت مديه كام؟ قال لي جنيه قمت مديه جنيه وخلاص فهو انا ماشي سالت واحد قلت له آه انا عايز اروح المطار قال لي اه تمام انزل مش عارف قطر ايه وبتاع وهتلاقي ال هتلاقي المطار القطر هيوديك المطار قلت له ايه ده هو وصلوا المترو لغايه المطار انا ما اعرفش حقيقي ده وصلوا المترو لغايه المطار قال لي اه وصلوه لغايه المطار قلت له طيب كويس كويس فرحت قوي ان في حد ان خلاص يعني ان انا مش محتاج اركب حاجه ثانيه يا دوبك اخد المترو اروح بيه المطار على طول كنت راكب المترو وقاعد بقى عادي مستكانيس وحاطط الشنطه جنبي وكانت الدنيا فاضيه ومفيش مشاكل يعني وكده آه، فجأة جيت في نص طريق كده لسه فاضل لنا حوالي 10 محطات على المطار ولا حاجة يعني ومكتوب مكتوب المطار ومكتوب المحطات اللي قبل المطار وكل حاجة حلوة. فجأة المترو وقف في في محطة مش فاكر اسمها ايه وكل الناس نزلت فجأة بدون مقدمات ومحدش قال حاجة ولا سمعت حاجة نداء ولا أي حاجة. الناس تسرح هو في قنبله في البتاع ولا ايه <laughs> ايه اللي حصل ف فسالت نزلت جري يعني خرجت بسرعه وسالت حد قال لي ده لا ده هو اخره هنا طب فين بقيه المترو قال لي لا ده ما فيش مترو خلاص هو اخره هنا هم لسه ما بنوش بقيه المترو ف انزل اركب حاجه بقى ف على العكس تماما هنا آه، موقفين واحد قدام كل مكان الدخول بتاع المترو subway underground هنا بيسموه واقف واحد واقف ده مهمته بس ان هو تروح له يقول لك تروح فين وتنزل ازاي تعمل ايه يمين شمال الحاجات دي كلها عارف هو بيعمل ايه ما بيحكيلكش الصلاه بيبتسم في وشك ودي حاجه صراحه انا لاحظتها هنا كل الناس هنا محترمه آه مش هيتوهك ده مش عارف هيقول لك مش عارف ده عارف بيقول لك تعمل ايه وتركب كام وتدفع فلوس كام وما تدفعش كام كل الكلام دوت بيقولوه لك في الاول يعني فاهم ازاي؟ وصعب جدا ان انت تتوه بغض النظر عن شبكه ال underground المعقده اللي موجوده في لندن بس لا صعب ان انت تتوه لو وقفت سالته انت عارف انت رايح فين كويس هيقول لك شكرا